असलकम वालेकुम गाइस मैं हूँ आपकी friend Roohi welcome to my channel jewellery making class आज हम आपको बताएंगे ये वाली रिंग ये भी सिंपल है और बहुत अच्छी है दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और कल जो हमने रिंग बनाई थी वो उसकी वीडियो मेरी गलती की वजह से हाफ डली थी तो मैं आपको उसका फाइनल लुक उस वीडियो में नहीं दिखा सकी तो उसके लिए सॉरी ये देखिए आप जो हमने वीडियो बनाई थी कल उसमें ये रिंग कितनी अच्छी बनी थी और आज हम आपको ये वाली रिंग बताएंगे ये भी अच्छी है उससे डिफरेंट है इसका प्रोसेस वगैरह भी चेंज है तो ज़्यादा टाइम ना लेके आपका मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ जिस उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो रिंग की बेस आपको चाहिए फिनिशिंग रिंग आपको चाहिए चाहिए आपको उसको हम राउंड में कट करेंगे ऐसे जिगजैग लेस चाहिए आपको जिगजैग चबी हुई लेस चाहिए आपको फूल बड़ा करने लेस चाहिए भी चाहिए आपको और ग्लू चाहिए आपको चले स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लेते हैं ये राउंड फैब्रिक इसमें हम लगाएंगे अशरफी सेंटर पे लगानी है तो इसका आपको सेंटर ज़्यादातर नहीं मिलता है इससे आप फोल्ड करेंगे एक ऐसे और फिर एक ऐसे तो इससे क्या होगा आपको राउंड मिल जाएगा अच्छा ठीक है इसका जो सेंटर है इसमें हमने लगानी है गन इससे अच्छे से ये लग जाएगी सेंटर में ठीक है अब लगेगी जिक्सेक लेस उसके लिए हमें ग्लू लगानी है इसे और ये जिक से क्लेस यहाँ लगेगी थोड़ा सा ये चिपकने में टाइम लेती है देखिए ये लग चुकी है इसे अच्छे से हमने सेट किया अब हमें लगानी है चबी हुई लेस इसी के साइड पे अच्छे से हम लगाएंगे ग्लू और इसे राउंड करके लगानी है देखें ये चबी हुई लेस लगा ली लगेगी होल बड़ा करने वाली लेस ठीक है इसके लिए हम लगाते हैं ग्लू अब हम इसमें फूल बड़ा करने वाली लेस लगाएंगे अच्छे से ब्राउन करके जो फैब्रिक साइड में से बड़ा लग रहा है निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे ये देखें फ्लावर कंप्लीट हो चुके हैं इसके सेंटर में हम लगाएंगे एक नग अब हमें चाहिए फिनिशिंग रिंग एंड अब हम इसे पीछे लगाएंगे फिनिशिंग रिंग अब इसमें लगाएंगे हम रिंग की बेस जिससे ये हो जाएगी फाइनल ये देखिए रिंग हो चुकी है फाइनल दोनों रिंग आप देख सकते हैं सेम है ये कंटीर कितनी अच्छी लग रही है कितनी प्यारी लग रही है देख सकते हैं अगर आप वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू